Dostlarım video başlamadan önce sizlerden ufak bir şey isteyeceğim. Aşağıda yorumlarda da veya açıklamada da belirttiğim gibi Doğukan Koran kanalına abone olmayı unutmayın. Şöyle arkadaşlar abone olup buradan tümü yaptığınızda hem bildirimleri açıp hem abone olduğunuzda Doğukan'a destek çıkmış olacaksınız. Ve arkadaşlar Doğukan'ın şu an arkadaşlar 450 Robux'luk bir çekilişi var. Buradan gelip like atıp yorumlara arkadaşlar burada Discord isminiz, Roblox isminiz ve gördüğünüz gibi böyle nickiniz yazaraktan katılabilirsiniz. Hepinizi arkadaşlar Doğukan Koran kanalında görmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdiden videoya devam edelim. Selamlar dostlar ben Emircan ve bugün sizlerle beraber Jailbreak'e yeni gelen güncellemeyi göstereceğim. Yanımda Yusuf var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. <laughs> Arkadaşlar bugün Jailbreak'e efsane bir güncelleme geldi. Bugün onu göstereceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğenirseniz like atmayı unutmayın. Ve bu arada arkadaşlar videonun başında da belirttiğim Doğukan Koran kanalına abone olmayı unutmayın. O da şu an 450 Robux çekilişi yapıyor. Hepinizi orada görmek istiyorum. Şimdi kanka ben arabayı alayım. Bin yanıma. Ee, bu arada arkadaşlar Yusuf'un da kanalı kardeş kanallarda bulunuyor. Abone de olursanız ona çok teşekkür ederim. Yani çok sevinirim. Şöyle yavaştan güncellemeleri göstereceğim. Anam. Ne oldu lan? Kanka ne oldu öyle? <laughs> Baga girdi. Ee, arkadaşlar araba bir baga girdi. Şimdi e, ilk olarak jail'den başlayacağım. Yani nelerin değiştiğini falan göstereceğim. Arkadaşlar burada e, yeni böyle araba yerleri oldu. Yani arabalar biliyorsunuz ki eskiden şuralarda falandı. Fakat artık buraya taşındı ve bu araç kanka var mıydı önceden yoksa bu yeni mi kondu? O vardı. Burada Hayır, yoktu bur ama. Buraya yeni kondu değil mi? Yok. Buraya yeni kondu onlar. Aynen ben bu aracı ilk göz görüyorum ve bu aracı da satın alıyorum. Bu araçla devam edelim. Bu araç daha güzel duruyor. Ee... <laughs> Neyse. Ee, ya Yusuf. Yapma. Şu bug'ı yapma. Ben bir şey yapmıyorum. Bin. Bin bin. Evet şimdi arkadaşlar 1 milyon storu Oğlum bu ne lan? Her yerde kaçsın, hile. Kaçsın kaçsın Evet abi şöyle gidelim şimdi 1 milyon store'a gidiyorum. Ee, arkadaşlar e, şehri falan da göstereceğim nelerin değiştiğini. Burada zaten su vardı. Bun Aa burada yoktu. Burada yoktu değil mi? Buraya yeni eklendi. Evet kanka. buraya yeni eklenmiş. Bakın buraya göl gibi bir şey eklenmiş. Ee, ondan sonra donut dükkanı buraya taşınmış. Glider'da böyle olmuş. Hmm, burada arkadaşlar artık garaj da burada. Şöyle garajı da göstereyim. Garaj artık böyle. Garaj bir dakika. Şöyle girer. Bir şey diyebilir miyim? Lan <laughs> öleceğiz öleceğiz. Yo ölmedik öldüler. Hepsi öldü. <laughs> Yusuf'ta vardı hile var arkadaşlar. Ondan dolayı kimse şu an bize dokunamıyor. Ee, arkadaşlar 1 milyon store'un da yeni hali böyle olmuş. Görüyorsunuz 1 milyon store artık böyle şurada işte evler falan var. Şimdi Yusuf gel kanka bir helikopter alalım. Bu arada arkadaşlar ben helikopteri aldım fakat helikopteri yayınladım yani çektim videosunu. Ama e, akşam olduğu için ses kalitesi falan kötü oldu. O yüzden ben de atmak istemedim. Ee, burada da bir tane garaj var. Burada bir tane göl var. Buraya göl eklemişler. Arkadaşlar olayımız burada başlıyor. Eee Gördüğünüz gibi Volcano Base'de e, içeride bir araç var. Bu aracın ismi ne Yusuf? Moltem M12. Moltem M12'ymiş. Şöyle ben buradan girmeyi deneyeceğim. Zaten de girdim. Ee, arkadaşlar şöyle inelim. Ee, evet yandım. Evet arkadaşlar e, harita dışına düştüm. Öldüm. Kanka bir dakika ben oraya şey olarak geleceğim. Şöyle arkadaşlar prisoner olup Yusuf beni alabilir misin sana zahmet? Şimdi Yusuf'u bekliyorum abi. Yusuf Kardeşim gelsin. arkandayım. Ne yapıyorsun ya? Ana, ana geldi. Dur. Yanına mı bineyim? Bindim. <coughs> Sen bu aracı aldın mı? Ha sabah aldım. Kanka nasıl çıkacağız? Böyle kardeşim. <laughs> Aman tanrım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yusuf hile. Kanka bu aracı bana veremiyorsun değil mi <laughs> kullanmam için? <laughs> Yok. Bir tur bir tur versen abi olmuyor. şöyle bir in kanka dur dur dur. Ee, gel şöyle. Şuraya gel. Şuraya gel. Onu al. Şuraya gel. Arkadaşlar arabanın görünümü böyle. Ee, e, arka araba çok karanlık ya. Rengini değiştiremiyor mu? Bekle hemen. Hemen abim. Şöyle ha tamam. Arkadaşlar arabanın rengi böyle görüyorsunuz. Araba çok güzel ve iki kişilik. Ee, arabanın işte sirenleri falan burada ve araba böyle sanki Transformers'a benziyormuş gibi bir görünümü var. Ve araba bir tık benim gözümde McLaren'a falan benzetiyorum şu an. Eee... Yani bence araç çok güzel. Yani yeni gelen araç ve bu arada bu araç şu an arkadaşlar 599K Yusuf'tan dolayı göremiyorsunuz. Yusuf çıkar mısın kanka? e, Yusuf çıktığına göre abi fiyat görüyorsunuz ki 599k. Yani efsane bir şey. Yusuf ne yapıyor? Yusuf adamlar var. Yusuf. İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> Şimdi e, Yusuf bize biraz arabayı sürsün bir. Kanka göster birazcık ekranı çekelim. Bu arada bir dakika pickpocket alacağım senden. Evet devam edelim. Şimdi arkadaşlar Yusuf bizi biraz gezdirecek. Yusuf kanka sen bu aracı nasıl kullanıyorsun? Adam gibi kullansana. Adam e, yani. Evet arkadaşlar Yusuf arabayı süremiyor. <laughs> Aa arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Yusuf'ta bazı özel güçler var böyle aracı kullanıyor. E, kanka tamam kanka tamam bu bokunu çıkardın. bu Bokunu <laughs> ölüyorum ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Heh tamam. Şöyle agalar gidelim. Ee, burada da gördüğünüz gibi tüm şehir ayaklarımızın altında. Evet görüyorsunuz. Arkadaşlar arabanın güncellemesi ve e, böyle oldu. İşte şu şehir falan yenilendi yani güncellendi şuradaki şehir şuradaki. İşte oralar güncellendi. Ondan sonra bazı değişiklikler oldu ve yeni araç getirildi. Ee, aracı alamadım kusura bakmayın param olmadığı için şu anlık kendim tanıtamıyorum. O yüzden Yusuf'tan tanıttım. Neyse arkadaşlar e, videonun sonuna gelelim. Evet Yusuf kafama atladı. Ee, bu arada arkadaşlar e, yakın zamanda bir yine canlı yayınlarda Robux dağıtmaya falan başlayacağım. Umarım hepiniz gelirsiniz ve bu arada arkadaşlar TikTok hesabımı da ekrana koymuşumdur. Yeni bir TikTok hesabı açtım. Ee, ismin, ismini daha belirlemedim ama ekrana yazarım. Ee, oraya da arkadaşlar videolar falan atacağım. Adopt Me ile ilgili bazı bilgiler falan vereceğim. Ve bu arada arkadaşlar videonun da başında belirttiğim Doğukan Koran kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi şu an 450 Robux çekilişi yapıyor. Hepinizi o kanala da bekliyorum dediğim gibi. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.